ahora empieza, ahora empieza Qué paella va a caer. Que paella. aceitável? Ah, el rappel estaba aquí. ¿eh? Hay otro puente ahí abajo, bueno, dos sirgas. Entonces el rappel es por ahí, creo, y pum.